ਮਾਰਦੇ ਕੰਡਾ ਕੱਟਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਟ ਪੈਰ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸੂਮੋ ਕੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਦੀ ਦਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸੀ ਚੋਂ ਜਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫਸੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਗਸੋਲੀਨਾ ਬੋਲਾ ਰੰਗੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਮੋੜ ਥਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜੇ ਯਾਰ ਨੀਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਮੋਤ ਦੇ ਸਦਾ ਕਰਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰ ਵੰਜਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੰਜਣੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਲ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨੀ ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬੰਡਾਨੇ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰ ਪੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੇ ਵੈਰ ਪੈਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੂਰ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨੀ ਰੱਖੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਗੈਤ ਹਥਿਆਰ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਪੋਦਾ ਲੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਜੀਨ ਵਾਲੀ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਬੱਲੇ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ